Мы готовы таранить ворота, и у нас меньше 10 минут от твоего первого выстрела до завершения операции. Если мы замешкаемся, они пошлют кого-нибудь нам на помощь. Возьми на себя внешнюю охрану и сосредоточься на пулеметных гнездах. Когда ворота упадут, жми внутрь и ищи майора. Встретимся у грузовика. Achtung, Sie werden angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, Sie werden angegriffen. Ладно, надо найти майора. Я стану здесь, куда хранят грузовик. Пьянки, вот так удача! Вы за мной пришли или как? Пошли, ребята! Здороваться и обниматься времени нет! Прикольно! Хорошая работа, капитан! И вы, и ваши ребята молодцы! Молодцы!